Maman zala soin maman nao pesa conseil ata olalaka na etoko liboso mobali zalaka soin ata oti kolamba sola milinga wana va mobali aya kende kosokola to bien changer elamba nao koso te yango moni vrai mwasi atikalaka na ba masasa mbe ebele te alokola ngulu Otalika ndenge alalelaki on dirait bise. Yo kosala ngo ta. Or vraiment ça libala faut lala. Senga rouge à lèvres to kwaki tala tala tala. Tala loko zo tcha bote bozo bima na pa na papa. Kotanga koya ta kucha kolala tala ngaka situation mani ka position elongi. Okoyeba ta pesi obise changer pe ndoto. Tato na ndoto wanda okeko tama koma tanga pesi obise zen koteba hein. Hein. Na pesi a périmètre. Libala eza harmonie. Ona lobi oza na matoyi ayoka. epai ya Djody la Tundra bo s'abonner ebele bo s'abonner ebele bokoto bokoto l'heure est grave l'heure a sonne il est temps mama Glody toza ko soutenir yo tobanda kotisa mpe mwa bemission ba 3 minutes tobanda kotindela yo mpo ebanda oleka na makambo ya mboka nzambe abatela bomba chaine tv epuis yo moko Glody la Tundra donc nzambe abatela yo merci beaucoup ouais bandeko nyonso oyo ya congo tous les deux congo angola cameroun port gentil côte d'ivoire partout monde entier poto europe et bozolanda napesi bino mbote eza wa bino pasteur john tola pete na kati ya chaîne ya bombechel bombechel tv Oyo boyebi eza chaîne na biso na bino. Vraiment lelo toza na ba sujets ebele toko décortiquer oyo eza ba verité ezoleka na monde actuellement. Vraiment Nzambe apesi biso grâce ya kokoma lelo. Toza na cameraman na biso na sima kuna ndeko na ngai Guerre Noir wumela place oza. Merci ya trop vraiment Nzambe apambola. Napesi mpe mbote na ye moko la tundra. Oyo aza te mais azaka na biso. Nzambe apambola na chaîne na biso ya Bombeshel TV. Vraiment nazokota mbala moko na premier sujet ya likambo oyo etungisaka biso mingi. Nakanisi toza presque na 4 ou 5 sujet oyo toko décortiquer po tobimisa mbeba ezalaka wapi. Vraiment merci. Bobongama po tozokota na sujet sikoyo. Eh, en tout cas ndeka nayebisaki bino tokoti na premier leçon. Premier leçon eza nini? Mwasi oyo akota ndaka libala Banda abota bana abota ki harmonie ya ba jeune fille epa naye elongua malgre tout balobaka ke muasi soki aboti akomi mama malgre tout okomi mama mais age nayo eza nanu ya ba jeune fille lokola ba jeune fille nionso yo banda okoti libala oboti muana moko mibale misatu etali nga te omisundoli okoti pena na camp ya ba mama na elateli ya ba mama na modele ya ba mama or ba mama misusu kutu aza na age ya bo mama mais soki otali ndenge naye On dirait moi hein, jeune fille ya lelo. Nini eza na kati? Jeune fille. Bande okota libalo bota mwana. Lokola ozo mobala pesa mbongo koma koteka okota na rythme ba maman batekaka kala ozwa pe mesa okota makambo nyonso ba maman mikolo. Oremarke propriété na yo moko ekufa. Mobala aza nanu jeune yo pe oza jeune. Malgré tout conjecture ya vie epesi bino ba difficultés. Banda obota okoma koteka pilipili, okoma koteka manga, okoma koteka safu, okoma kotambusa mapa, soin epa nayo esila. Banda obimaki tongo oke ozwa mapa oye obanda oteka mapa ti pokwa mama sola molunge otelemaki na mulongo ya mapa ti okozonga ndaku. Mobali oyo ya yo nazo bano ba verite akanga solo wana ti yo oyebi kaka mama makambo nazo loba awa oyo bolobi ke yo satan akanga biso yoka nga bien. Ngai na teyaka satana te soki ozeli satana kende kuna ba bikola yo awa to decortikaka vie eza wapi makambo ma solo eza wapi na mabe eza wapi mama na nga koma yo jeune fille 25 ans 27 ans nga na mona ba fille mosusu aza na 33 ans mama ya bana 4 5 mais soki ozoleka na nzela bato nyonso bakotaka confusion te bana nyonso baza ya ye te bana misu eza bana ya na ye Harmonie ya maman na ndenge apesa nzoto lokola jeune fille bakoma kowangana bana naye mususu or bana tout cinq baza ya ye mais bataka kaka lokuta ya botaka mibale misato wana eza bana ya yaya naye omoni ndenge mwana mwasi atie quartier desordre pourquoi harmonie soki abimi otali na jeune ya 19 ans na 20 ans naye age mobali akolemba mwasi ya boye ndenge nini akotala libanda te nazo bamino ba critère yo banda okota libala obota mwana moko omitika Mobali akouta musala ya ye po ya mwana lokola alukaka mwana mobali azui mwana mobali po ya mwana na po ya porte kende koboya kaka lelo mobali akomi na ndako afandi nde ozoleka na po na elongi na ye lokola publicite ya coca ya, ya, ya, ya, ya nini to mobali akoloba eh, oyo oh, nini kasi nya kuku te nya kuku te nazomona baverité botia mabala na bino ngai napesa conseil mobali akozanga mbongo malingaka mwasi aza toujours propre libala eza Signe ya deux partenariat landa nga bien bokutani muasi nde azwaka domination ya kodondwa na ndaku propriete et meme soin ya ndaku muasi nde azwaka ngo mingi omonaka te muasi ya malonga soki batu baye muke babimi alekisi kombo ata ndaku ezanga ciment ata ndaku bolalaka eza na mabele heure moko olekisa ngo propre kombo pourquoi meme ba fulumi na ba nzinzi ba sentir ke ndaku oyo malgre tout ezalaka na tina te mais eza na mua soin na mona ndaku ya kitoko ba carreaux tellement salite eleka Miselekete, mabanki, ba nani, ba mpuku basala ba ndako ya kobomba ba colis to ya libanda ekoma lokola depot. Tomona yango. Pourquoi nazo loba boye? Mobali akoki kotambola lundi ti le 30 pantalon ya jean moko. Mobali ata alumbi solo abangisaka batu te. Mobali soki alumbi solo aza na sachet, alobaka eh solo eza nde po budget ebima. Mais muasi, Na opesa ba critère tala bokoti na mulongo ya eglise bakangi bino ba envoutement ya lokuta yoka nga bien muasi faut azalaka na rouge ya lèvre l'heure nionso zala na comportement ya ba tshel mais na esprit ya basi ya ndaku nga na permetaka ngo mutu alingi yo oyo alingi yo ewa na boyi libala ekende bino manka mobali azo mona ke oza ndenge mona basi ya libanda sur te soki obimi libanda ba fille to ya quartier baza na mua mais yo na ndaku mua Na je sois comprendre. Detail na boko loba oyo a touche yo. Na zoba kaka. Comment yo mwana mwasi olamuki na tongo obandi masolo yako solola na batu sans occuper ndaku na yo. Mobali azo lamuka na 8h30, 9h eza jour ya ferie. Oko kuta ndaku mabele. Mwasi mobali ako benga yo yaka ozo swana na ba tala ba comportement na monaka na ba fille ya lelo. Et puis mobali ya boye akangeli yo mbo Est-ce que nga pena mwasi abe toko kangelo kanga lupanga ata ya 10 dollars? Nazo bano verite. Ata yo mwasi oyo kenda libala ofele, bachaka oze mokenda. Pesa ndaku na yo valeur. Ata bofandaka papa bokilo. Mobali na bino asomba ndaku ta fandaka na kikuku ba pesa bango na sima. Tango ozo fanda na ndaku wana mama na bi, mama mobali faut sentir que na kati ya ndaku oyo mwasi mwasi ya mobali na nga aza propre. Kolamba welela. Basani nika tunaka maman bokilo misala on dirait boyi ya to soso comprendre maman e na toka mayi moi il faut maman bokilo ba ke mwana nga obali mwasi malamu mwasi malamu eza kitoko te soki pona kitoko nde basi nyoso basila Mabe na bino comportement bokenda mabala na presse obala kaka pona formalite ya sexe oyeba ba budget na ba calcul ya kobomba libala te lokola ba document eloko ekweya yo manka libala eza lokola cour lokola livre faut balakisa yo lokola ki chauffeur kovanda na vola kiti ya mutuka ezaka elengi mais ba condition ya nzela faut tosa sinon toko sala accident nayebi te soki ozo comprendre schéma bino bozalaka soki bosangisi nzoto bolingaka mvula ebeta te soki mvula ebeti na butu kibi kibi koluka mwana Tango okoma na tongo komba lopango yoka mabibi ah na lembi nazoka kiolo kpangba mama ya kuku nakobela ngangba azo bana ba feritala soko yoki nga basi vie eza foyeba makambo na fitala nzambe apambola naloba makambo par amour bolulaka latisa nga alliance latisa nga alliance yo balwasi olasa loyenge yango otondisa bato na feti baya kotala match oke 00 toboye biso olingaka match ya bi Na te soki ozo comprendre. Jeune fille nazo loba azonga propriete faut ezala te oza na ndaku ya kikuku nazo bandela awa nazo loba te ke mutu ya mbongo mobola nazo bande ke soin mobali nayo faut a sentir ke mwasi nanga aza na bilamba mibale mazalaka pro propre na pesa exemple muke tala ba nyama nyama lokola ba taba ba taba ya basi bako zala neuf mobali moko omona ke mobali nde aza solo mais ya basi baza propre minzoka bango nioso basukoli te Ki propriete ya basi ya taba bake konika minu cote nini po bazala propre? Soki oyoki nga shema otalaka ata soso ya mwasi te soki otali forme no ondira akanga nwani ya mobali ondira akata pink ndenge eyela mais soso ya mwasi soki otali muke muke abujaka nzoto ce qui fait papa alinga ye natya nanu parfum wana azwi lolemo nazo panzela kwa mapapu parfum na biso yango yango oyo nazo pesa ba shema soki oyoki ba perimetre carre mwasi pe devant mibali asekaka lokwa mobali te ha ha ha te Mwasi asekaka na harmonie po koseka no dejà piège etuni eloko piège mwasi liboso ya mibali asengaka masanga makasi te oyo bako te yela nga sucre pona ya mukie batu nde ba forcer na makasi mela ya munene mela ya munene mais c'est ça na pesa ba equilibre soki oyoki ba schéma oyo oko remarquer Mobali akozala no mbamba ata apesa yo mbongo to te mabe na bino bokota na ba epuis lisusu mwasi aza na ndaku na mobali akoma kotonga mobali na ye propre na porte ba voisin likolo ya lipeka soso batielaka ye na sani ah yo moko olingaki mobali wana ntango akini ba didola nde lokola pambu ondimi okangama na ndobo ntango okomi na ndobo atie osema okomi na ndaku soki omoni mobali aza piaka yo wana na porte ba voisin ofandi ntongo tipoka okomi omona ndaku no lokola ngambo ya braza Mama koko bana ah, bazaka wana balala nganganga. Nazo bana ba chez moi. Oko remarquer ba voisins lokola batiaka mwa nzungu na moto omo okanga moninga suki ya lokuta nafundika yo mpo soki ofundiki te sana lipeka me bapia yo eza te tomonaka baje wana naopesa bashema tala yango mpe kote wana nalobeli mpe mibali Mobali soki oko kobomba mwasi te tika yango napesaki cours avant otia mwasi na ndaku banda nanu kobomba mbwa kobanda bebe ti mukolo alala nzala ata mukolo moko te soki omoni mbwa akoli penda senti que te pa mutu na koli soki okomi acte wana tia mwasi lito litoyi na pesa ba schéma po bino biso mibali ya lelo yo tozo tia basi pe na ba faillite après tokosaka envoutema ekoti trop na quartier libala na ngai ebebi poni te Mwasi ako linga yo na verite mais keba makambo nazo loba awa. Pimela mwasi bilamba ya sika mais bombardaka ye fufu lokola bombe. Mwasi faut a sentir que na ndako ya mobali oyo na liaka ako kotela yo na makambo nionso ti na famille na bango. Ata opesi ye mbongo ya ticket ake makolo soki akomi pembeni ya famille apangusi mutoki. Na kitika na bisi awa. Po fufu lokola atondaki etambwisi ye makolo mama na trajet mulayi eza te nako pesa ba perimetre ata amemi bana mibale akoka kilo te po fufu etondi bien nako pesa ba schema soki oki ba critère oyo nao loba awa nzambe apambola biso nionso tozo kota na deuxième face avant na silisa oyo nazongi lisusu mama zala soin mama nao pesa conseil ata olalaka na etoko liboso mobali zalaka soin ata oti kolamba sola milinga wana avant mobali aya kende kosokola To bien changer elamba na kokoso te. Yango omoni vrai mwasi atikalaka na ba masasa mbe ebele te lokola ngulu. Big gilette eza 200 francs. Zonga ata ya nyongo na boutique ba paya cheri. Ofuta ndambu ndambu. Heure moko benda na kopesa ba schema. Awa soki oyoki nga te etali yo. Yango na se madame na nga. Mama zala na bolingo lokola Rachel. Mais na comportement basi ya ndaku. Po Tshela azalaka na ye propre pour la revolution. Tshela to ye cinquième ntango azo fungola porte on dirait auti marche pa mutu. Tshela ntango azo fungola porte ko baye ne pa mana body. Otali ka ndenge alalelaki on dirait biz. Yo ko sala ngo ta. Or vraiment sa libala fo lala. Senga rouge à lèvres ko ki tala tala tala. Tshela ko zo tshabo te bozo bima na pa na papa. Potanga ko yata kutia ko lala tala ndaka circulation moni ka position elongi. Okoyeba te pe si yo biz echange pe ndoto. tato na ndoto banda oke kotama konga ntango apesi yo bize ezangi koteba naopesi ya perimètre libala eza harmonie oyo nalobi oyo aza na matoi ayoka toza kotala deuxième sujet vie privée fo kobomba ndeko na ngai alandanga bien awa ah, nabeti set entre mwasi mpe na mobali vie privée babeta yango bibetabeta te difficulté ya pasi ekomisa bilobaloba te Mabe nayo soki omoni kaka mutu aza na mwa mbongo banda otalisa ye ba pasi nionso on dirait ba documents mikanda ya l'etat. Okozala na valeur comment? Ndeko omoni batu nionso ba bonga te. Batu nionso bao vivre na kisasa bazui kimia te mais bazo tambola na ba culpabilite mosusu ya bombim tala eloko ezo zanga yo maman oyebi ko panza secret ya ndaku na minute muke comment mobali nayo tango alesaka yo bien obetaka lisolo te meme na batu ya pembeni ti wapi. Mais soki okomi kaka na faillite muke, meme papa bana bima ke musala ba yebi te na sima. Mais yo mutu a. Ata ke na cantine na pampili boye azongisa zongisa cantine na sima. Nazo bana ba verite. Tala omoni secret ya libala yoka nga bien ndeko na Congo awa surtout tobali bali mais toyebi tina tobaleli te. Eloko pe ezo boma biso tozo kende ba classe Tozoluka mingi koyeba mathematique na koyeba kotambusa ba pays na makambo ya kotala oh classe na tangaki po na gerer compagnie mais makambo etali foyer na kobomba bana toyebi te eloko wana etikala kaka na ba maman ya kala ba maman ya kala bakenda classe te ba maman ya kala batanga te mais tala ba maman ya kala nde babomba ba foyer ba mibali na ya basi maman awuta mboka atanga te mais azo gerer famille on dirait asilisa universite maman wana secret ya libala na ye ata babeti ye makofi na papa avimbi mwana kutu azokamwa maman ovimbi na nini Na nini? Or bitumba ma ata papa azo bete makofi aura agangela makasi bana ba lamuka azo koma kaka na se mungongo lokola camion eza na demarreur humm bikofi ma humm kolela na nazo suka kaka na mungo na mungongo soki agangi bana ba lamuki ndaku ekoti de desordre nazo mana ba schema lelo oyo jeune fille ata obeti mbata te loba kaka yo penza na chambre ndenge ako bima libanda atomboli mungongo faut batu tout lopangu ba sentir que mwasi oyo amankaka mobali oh Oyo tomona yango partout. Yango na remarquer eloko na biso awa. Mobali lokola nga soki ozoloba na nga bilobaloba bongo mama ekoyinda mabe napesa conseil mpo ngai nayebi nabetaka ata mbata te ngai nakola tso alliance na 6 heure na 9 heure nabotoli alliance nake kopesa yango libala pe kufi tokabaneli wana na opeso shema mokili eza moko banda na timbela ke motema ezaka moko ezaka mibale te na ndako kota su bamanka na motema te po evimbe kende obetaka no pamba bakosela avc awa ekomi nde systeme ya bombanga na bomba tokende nde nazalaka soki nalingi yo nalingi yo motema na ngai nde teme motema yokanga motema na ngai eza kwa bale bale soki etondi mopepe babakisela yango ndambo mopepe te soki etengami ebimi ya rugby yokanga bien nazozongisa yo Cherie soki ba pesi yo confiance na mobali wana te aza nga tina ye nde alingi yo koleka batu nionso keba na mibali oyo ba bengaka yo pembeni po ba embrouiller yo na mona basi ya kitoko soki otali okamue mais azalaka na mobali ya sure te mais muasi atulaka te po aza marche mais azwaka nde mobali akotia esui na motema te ti liwa soki o comprendre nga ba camioniste esalaka na kisasa misu eza ba voyage te hein esukaka kaka na kin meka ngo ata na mangomba ko kita po nini pression nionso esili ba koma kotia vidage na place ya saye Soki oyoki nga bien yo olingi okoma camion ya libongo to camion ya bandundu yo moko temoin soki oyoki nga shema nazo zonga awa mususu pe ba sœur oyo bango moko ba bebisaka vie likolo ya loyenge koluka lokumu tango ba kweya kweya ore ba encadrer bana sima ba changer ba fungolisa ba nganda pona kozwa ba fille mususu ba bebisa pe ba bango en tout cas bolimbisa nga nalobi kaka pona loba bofungola ba nganda Maman, nazo bana conseil. Omoni vie, vie eza na loyele ba. Na sepelaka na mutu asali likambo ya mabe sa ye ba conscience ne sali te. Eza ba difficultes ya vie que mutu ayebi na sai na na nko. Nazo bana makambo mike. Oyebi pourquoi na lobi boye? Na tali periode oyo. Tambola kisasa mobimba ata na place ya polele ezala soki te bana babeta balle yango na rdc ba fouteur bazoya ebele place oyo tobanda kobeta balle na quartier ba poteau mike ekomi kaka soki 16 heure batandi ba kiti ekomi ba bar nazo bano verite na boyi te sikoyo place mabala pe ezobandela wana mais tozowela kotia matoyi bozotala avenir ya lobi moko ya ba difficulte ya vie eza soki nzala ekoti na ndaku nzala soki ekoti mwasi na mobali ezalaka vita imana omata okita tala nazo bano ba verite. Namona mwana mobali akita matama lokola pine esila mupepe so babini okondi na nini azo kosa kuti na recupere obelaki yo yo obelaki obelaki te difficulte ya vie echange position okolata chemise okangi butu ekomi lokola libaya tala nga mwana taki tata na regreta nga binga te badefisi nga elongi oyo excès de mokata 4 jours matama ekomi lokola bobolo eparchoc etengami lokola babeta fibre nazobisa yo Koseka moto ya mokate ezalaka lokola pemeli ngeke ekende. Ekomela nga. Nga pe keba naza nanu. Nayebisa yo. Mokate soki eleki partout oleka ekomi ka envoûtement. Ah blocage ya 3. Nga mani quartier tokota eza na sensation hein. Okoyeba. Piaka soki eleki ekomisaka moto kanda kanda ata lisolo ya malamu omona yango malamu eza te. Piaka soki eleki ata balakisi yo ketch ah faut ketch ah eleki ya yo ningoi nga nga nga nazo pesa ba schema po okoma na niveau motema mabe te zonga giga verrouiller yo longwa na makambo eleki yo kilo soki oza na muasi consacre po na ye tika ba lokumu epesaka mapeka efutaka te olingi otia ndaku peinture mais otia ba kiti na kati po batu ba fanda degat Nayebisaki ndeko moko boye akangaka ndaku na se te mais na bar atambaka na ebele abafongola olokota wapi? nazo mona makambo ya mike tokomi na lero faux changement tala conseil na peso place oyo eyindi eyindi mbala moko moto ya mbongo moke jamai akota malewa ata moni bana basi akomandaka misuni ebele akolia na esthétique o oh, moto malewa moto ya mbongo moke so akoti malewa akomandaka mama atyelanga pondu kutu akondima pondu ezanga endisa mosuni mais kote badi ezala ebele mpo défense ezala makasi bakanga bar poto ezala bien naopesa bachema condition ya vite oza Soki omemi fille na maseki bako kotisa na molongo ya mvutema bako delivrer yo sans motif. Nao banda makambo ya mike. Omoni nga na biso madame keba o periode moko sombre. Kolambela nga bilamba lamba te. Yango pe na pekisa son na lupanga ba futeli. Po lupanga ba futeli eza na tentation ebele. Soki madame na soni na mwasi oyo omona mwasi aso mobali ni ba futi ye mbongo ake soma mikila. Mbongo pesa ya muke ro somba ndunda zoka soni po bako pile pa partout. Lokola soki mikila nga pe na somba kaka mabu mabumu na moto bako zala match nini po ba sola misuni est ce que na mabumu eko tonda bino bien? Bolia fonction ya kosana muasi asombi misuni mais na mabumu bo tondi te bana bako telema na porte ba voisin bako kanga bango ba lokoso nzoka nde bo lambaki na strategie ya ya lokumu yango omoni periode oyo nazo peso conseil libala bo mema ngo na ndenge ya bien soki bo yokani na muasi te bo kwea manka longwa na ekili ya muasi oyo alingi makambo ya minene amoni ke mobali azo zwa mbongo ya muke Nga soki miliki eza te nako koka te tokola boye mais olingi nga na ndenge nini tala omoni mikolo so na bisi mwasi toke mboka toke kaka poto nde kosepela toke mboka partout eza voyage landa bolingo na te sozo comprendre mama mikolo d'abord tala tala tofandi na kisasa awa tozokufa likolo ya loyenge likolo ya minda minda ezokosa biso na mboka kuna baespace eza ebele kolamba ya mboka ofele tala avantage soki baliki ya nsima ya ndako tala bakoni Kolamba mboka tala avantage bokosomba lopangu te makasi kaka na, na, na, na tramotina so bokati kaka ezamba ebimi ndako ebimi otonga 10 etage ya banzete kaka yo donc nazopesa baperimetre kokoma mpaka na vie mpo bolingi basusi tro bozokufa na vie so bokoseli mpe nzoka bino moko atamanka naloba vrai mwana mosusu na mimi ondire azobela mwana pepele ngabi te mwana efaki ekine yoka sefa mwana banda akola alia fufu na zero mwa Amela te papa soki ozangi miliki yoka conseil oyo bandaka bana musabu ebi musabu bachengi ya masango etikalaka so balambi yango pembe maluka ya loso tiango mafuta mbila pesa bana ngai nazio biso toleka ngai nakenda classe na tongo lipa na tiango mafuta mbila yango nde pesaka biso mayele bana mikolo balingi makambo ebele komi mwana aza na 4 ans makambo ka papa shawarma okosamele na classe te excès de pisa mindele ekoti impisa ekomeli okaka biso tokola na bambila bambila esobe nazo bana ba verite biso kola na ba na le yaour ka tango na koli bana mela yaour wa oleka ya kotongola sans motif obeli tika ya kotongola tant toza na bakoko nga nazoboya nzoka nde epesanga makasi yango moni nga nabelaka te nga ata nakuta na corona tokoleka mpenza wa Bayebi ke moto oyo modèle atongola barre poto ya tembe eleki kisi. Nakopesa ba schema. Bino makambo tala soki oyoki nga base. Nakopesa ba perimetre carre tala omoni Congo eloko ezo boma bino botie vie kaka bino moko bo libere mema vie ndenge ezo mema yo oyebi mayi mais ozo forcer nage okokufa. Tozongi awa. Napesaki ndeko moko boye. Vie oyo tozo kende yoka nga pardon. Soki oyoki nga bien omoni vie soki ozo talela batu po ba pesa yo lokumu oko kufa avant linga batu ba tshola yo mais situation na yo pesa foyer na yo valeur ba mona ozo waya waya na moyi ba mona yo misisa eteli mais na pokua ba sentir que madame atiaki nzungu na moto ba beteli bino maboko que ye na bana baza challenger soki ozui système ako tia mapeka likolo po ozua lokumu ya quartier mais na ndaku manka oko pia nga raison bako tikala ko tonga yo kaka na batu ba betela ko maboko. Tomona bato oyo bazalaka na mbongo bakweya bato batonga bango ba taliban da te kaka bazalaka ba pirie wana naloba soki oyoki nga bien yango omoni bokoma na système mokili eyela bango eyela biso tout kobonga eza koza patron te jamais na mona likele la banga nzoku pa leke na munene mutu mutu a vivaka na selo categorie ya chanage na zamba selo poids na na ye fulmi ndenge aza wana matiti nyonso bebe nyonso ya matiti elekaka fulmi na molai nakosi matiti ya bebe nyonso eleki fulmi na molai na molai Est-ce que Fumi ba disqualifier na zamba po matiti elakaki na molayi? Alingaka pe na coin na na ye. Wana pe ezo shema. Eza pe na Lyon, soki ake lala na quartier ba Fumisi asenga audience ba liaka ye. Ba ko matela ba susu oyo lia kimi ekeba quartier eza Fuma na lala awa. Okoti na quartier esi osenga audience malgre tout ba monanaka te na sa zamba mais baza pe ba batu. Tout les categories ya vie eza bas. O comprendre nga nazo zongisa yo. Eloko ebomi yo obangaka challenge na misu. Mutu aleka na voiture souci. Alata elamba kitoko manka. aza na ndako etage kobela alamba soso evanouit okokufa oyo eza monde ya ba spectateur te aza monde ya toke joueur na terrain abangaka action makasi te koleka supporter fo mona supporter eh bango batya biso biye mais joueur oyo aza na terrain ata batye bango 10 a 0 so match esili apesaka moninga mbo Mbote. Soki oye na vie o merite ata ya muke ba tioli yo okozala alaise na foyer. Soki oye bitalatala okokufa na souci. Ndenge moko mutu aleki kaka na linzanza pamba miliki or alokoti yango po asala mombonda tango ye amoni oko ba complexe ah osombi lait oyo na banga yango makasi ezalaka lait moko ekoma cher alokoti po asala mombonda. Nao pesa yo ba schema oyo eza mboka ba influence. Nga pe quartier moko na kota ena ese madame Soki to lambi te ko tia longi ya mawa te pona mwa lopango yango bato ya France eh bato ya makambo minene mwa likambo ya moke esalela nga maki nga eh nga moto ya diata na koti na koto fo na pika pe pende yo moni nga na lambaka mingi na kati ya ndako yoka ba olingi ndako mingi abi te mikolo corona eza ba bike eza na mupepe poso na funga nzungu ba moni mwa diata wana lokumu na nga na maye wo na pesa ba schéma et puis ne sais madame ko trahisa ka mwasi mobali tala Soki ozo bomba mobali te ozo sala ba betises yoka nga bien place na komi yango oyo place mabala ekimi bino o mobali na nga tosala kata tobota bana akima nga boyebaka te ke na point faible mobali alingaka te boyebisa makambo mabe obed malamu nionso mobali asala obetaka te mua piaka naye muke ozo revesaka mobali tiche bino bao tindela ki mobali aza piaker tala na pesa conseil mama okotula te mokozwa mobali asiri te lokola ye ndenge alingaki yo na mona patron akufa Famille ba regretta po ba perdre mobali ya mbongo mais kolo mobali asepela aloba eh mobali oyo akufa po naniokwamaki trop. Mobali asombelaki ye mutuka na ndaku mais alingaki ye te po amonaki makambo mobali azosala na mbongo na ye tina te mais na mona piaker akufa famille basepela ah mobali atiaki mwana na biso mal à l'aise mais ye moko muasi alela mobali na affection alobi nazali na mobali azali na mbongo te mais ndenge alingaki ngai alingaki bolingo ya solo ya solo keba lelo bino bo changer methode bokomi na ba posa ya kozala na libala lokuma ba alliance ya ba mbongo mais na kati libala eza pende esengo te ita na zo lokola pompe ekufa okotala mwana atelema lokola nganga mwana aza na bago moko ndile yako mwana moba soko omemi okitisi ekope esimi tondo okanisaka mwana oyo namemaki na frene nga masa mwana nazali co Nao yebisa yo mona mwana ko nga. Na bana ba shema. Tala. Or moi libala soki bolingana te boza piaka. Bobota mwana tanga te lokola fruit bolingo ezalaki mwana na kozana akozana métier moko bokokama Nzambe apesa ko don. Oui mwana ayebi eloko te mais na dessin aza makasi hein. Aki académie de beaux arts. Mwana ayebi eloko te mais na balle joueur ayaki na affection bolingo mais bazangaki mbo mbongo. Biso tozwa na ba affection bolingo te. Mwasi aza na posa ya 10 dollars, nga naza na posa nalekisa mupepe, zemi ekoti par hasard. Tango azo pesa nga rapport nazui zemi na siliki. Ye pe ake longola, aboyi. Tango akobota mwana, papa alingi mwana te, mwana alingi papa te, eh comprendre kaka. Mwasi aboyi mwana, mobali aboyi mwana. Mais mwana wana soki abotami, faut asala makambo lokola nganga. Mwana soki asimbi, faut bokosela mikolo. Eza ye te. Mwana muke akotika don oyo. okoyeba tala oyo nayebisa karti mumbai na banzinzi bamatama ifo bakima oyo eza toxique banzinzi bayo bayo eza tala nga moko naseki nanu tala soki oyoki nga naopesa perimetre awa eza zonga conseil naokitao nzambe aza ya biso nyonso kopesaka vi foti te Zala challenger avant otia mwasi litoyi talaka coop nini obetaka malonga okobomba mwasi ti liwa mwasi aza te lokola voyage otie camion sika na parking nzoka otie 5 litre bokoleka ata kasangulu te conseil na pesi yo komona libala esengo te po mwasi aza kitoko kota na kati omona ngayi ozalaka wana soki eyindi zela ndeko na mona mutu akima foyer na ye sa babengana ye akosi na voyage banda akenda mungwa na nzungu akoma kotuna mwasi no ndire bombe ekwaki na pays mususu pecha naza Bana bakoli okoyeba oyo mboka sakana landaka bato atinda kopesa na talaka olanda ye landa okoyeba kaka to okomona tala okoleka na baba ndire moto asumbi yo ndire batimbeli ka na yo oyo eza mboka kwata konuna fo oyeba shema zaka kwa babiso madame asali banga esimba esimba te toke Challenger. Nazalaka na kaye na nga wi feuille na komela madame. Article bar 01. So amoni nga nazongi maboko pamba nazo paola ko mutoki beseke yi eyindi. Non na komi ndaku te lelo bima kendo de kodefa. Yo na lingaka te rando na quartier na bato batekaka po eza piège toko defa wapi. Et puis so azo defa na kombo na nga risque. Awaka mama koko chama papa paye na dola quartier mba ba changer ba keyi. Oki shema ya kotika bombi te bebe. Nao beto ba perimetre ko bomba papa soki oyoki nga nzambe apambola tozo beta deuxième awa tozo continuer na biso ba oyo oyo osala makambo mpo prouve baninga ndeko omoni mokili landanga bien mokili eza challenge ya biso nyonso omoni kote ozomona faux kote omoni mabe nde kote nzambe azopointe mpe contribue nalobaka chaque fois bino bato obengi kosamaka mpo boprouve bato yokanga bien Sala likambo selon esengo ya makoki Nzambe apesi yo osala. Kosaka likambo te mpo na miso ya bato babetelo maboko mais eza ndenge ezalaki te. Yango omoni ebele bazanga mapamboli après avoir kobimisa kopesa. Na mona bato amoni bato abimisi apesi bango tango babaluki bakeyi kaka ye moko abandi kotonga bango omilobi mais moto aza ndenge nini basi ebele yango omoni nga na veruya nga nga so nake tala ndeko il faut na cheke avant naya Ba ndeko mosusu tokenda epa na bango maman bosali 4 ans 5 ans ndeko bokola na ye oke tala ye na ndenge ya bien lokola obonga te ye aza na mwa mefise ke kokota yango ozo kota na porte amoni yo ata azali koseka elongi eyi eyindi ee biso bazangi tobima ngambo ee maman okokoma bo tala na mona ko Mutu aye mopaya mais po ba pesa ye kiti bakomi kotuni ba question dire inspecteur ah boni azali yo bokomi ka eh azali bongo ina nani avambi vie ye pe azali abeli ah, yo kiti te yango moni nga soki nake pa bandeko bafandisi nga ata 15 minutes avant batuna nga namelaka nini nazalaka su wana te seke bena kokotisa bango manka Babeti kaki tokosala nini ye pa ye bakomi otana na mbongo ya wenze bolongola kaka mifo bosombele si sucre po mopaya soyo soki akoti e eh, yayo ye fanda boni ko bien yaya omelaka nini yo omoni bana nyonso bakotondo na mako na makolo babandi bedication ngai nazalaki le premier na classe eyoko na jajaja elakisi ke balingi na affection soki omoni okoti na lopango bazoboya koloka surtout mwana moke omeme boye yebaka ke balobaki ata nanya ye Il faut oza nde nga po nga soki na moni mbimbi na mwa tata bo yina nga nako bongisa makambo ti nako lia sima na siliki nga na zalaka bongo nga na kuta o oh, fufu na moto ata ogangeli nga nako bongisa kaka ma koko yo na lingaka yo na otala yo te moto bo servir kaka na dame na tonda na mela mai ndenge ko yinda wana po boko pikola ngo te omoni bino na lapi ambala suka mais era vananga Shema nao pesa ba pourquoi oyebi ba famille oyo ndeko mususu boko zala ne propre likolo ya difficulté oza na ngo akomisi oyo ya musika oyo ya musika akomisi ye pe pembeni tomona ngo o santi ke ndeko na nga propre mais lokola azo omema nga surtout soki aza na ba pawa yo oye nde bazo fandisa libanda on dirait kosenga bango nyongo ya mapa ba bisa na ba ba changer tomona ndeko na yo propre azofanda soko moyibi me omoni bato okuta oyeba bango te oyo bakola na ye te bazala te bazokotala ndako batour ebele ata bazokomba tomona yango tala omoni nga vomena souffri place baninga bakei na copa compagnie vomena kende place bazopepa nye napepa nye bokanga zolo botyola me nazwa mbongo ya motoki onga moko na merite eloko ebomi yo na kongo yango wana ozolula poto me na kisasi oza na challenger te Coop nionso bakobenga ngai eza temps na nga te, poids na nga te. Ngai naza mutu mukila te, sinon bino ba frères na ba sœurs Nzambe ayebisi ngai nakopambolama, okopambolama na ndoto, tuna ba anges nionso ba bonga na ndoto. Bozwa bino maseki, bosaka na eglise, banda ba eglise ekomi na balabala 20 bomoni Nzambe lokola neti koko moko anuna, bosaka na oka na bitinda. Ngai naza mutu mukila te, nakoteka mapa te. Nga nako tambusa cocotte yo omoni mboka oyo ba nyama kutu ba liaka ofele kende otuna bango soki nioso ba tondaka na butu omona musu oyote musu azo beta maboko na mutu musu elekete ava alala mama e na sali nini musu elekete azo kamua ava omona musu oyote musu otindi na butu azaka na kwa mire omona omona bango te na pesi otesa banda lotala omona makambo pona biso ke kolia ofele eza kaka bongo ya kosomba Zonga mutu. Tika lofundu osalaka. Soki osakani na vie okonuna te. Bakokosa batu balie yo. Po onuna na vie faut ozala mutu bakasi, bagarreur neti ba biso. Tout le copi base. Yango soki batuni nga ozalaka ekolo nini? Nawanganaka na congolais. Nabaka na congolais. Soki ya boka nini naboyaka. Nalobake naza mutu ya ba kongo po bayela nga nini naboya. Lelo fumbu ekota na Kisangani. Lelo soki na ba kongo fumba masangu ekota. Na mbuji mayi loso ekota. Confusion ekota. Nani muluba, nani mutetela, nani muna. Namipesa ekolo na nga po bosakana na nga na soso. Oyo ekola nga baliaka soso te nakolia tout nga moninga ata mpuku tokolia ngo tokisa tokolia nga moninga sa na congolais seke yaka na nyoso ah kwanti kwan aza congolais oya na lumba lumba toke oya na makasi ya kwanga toke awa eza base pour vie tokoma tongo soki oyoki nga shema conseil nazopesa vie kanga motema tika kobeta pasi no pa bato okolivre yo longwa na makambo minene kani na otyoloba olingi obeta bato masolo ya pasi na baminene Depense nayo bomba longwa na ba lofundu epola tala ba tutu ba zua ba tosaki nzela moko po ba koma wana oza na souci ya ko bongama olingi makambo ya mike te ba mema na kopo ngai oyo te sala boye rien tala nayo ba mike eh omoni lelo oza bien koma na age ya ba 55 a 60 ans kende ofandela mutu okobima ndoki mwana na bela muke te yo nde oza ndoki banda yaya ayaki leki ayaki awa moni mwana azo bela po yaya awa okoyeba okobima ndoki ya mukolo nazo bana makambo ya mike yango moni nga Na revolutiona, na fingama, na lala na kikuku ya mutoki na nga, na swana na papa lopangu mais naza pa na nga. Kenda kende ofandela ndeko apesa nga mbetu. Okaka mama na kola na mbetu bia te banda tokomi trois kaka toyoka ngo. Oko mokosa. Ndako na lala na nga na se eza yo. Na pesa ya perimetre. So oyebi na vie te okomona makambo. Et puis zala ndeko pa baninga. oko torsionne a ndaku lokola couvent bakokanisa bapaki ya minene nzoka nde bapaki ya misala yo torsiona okoyeba poza fufu rotation koma lopango mema bidon tindika okoyeba tomona makambo tondofana mpe bandeko bakosaka na komona yaya otikaka na baotindo na français mpo babongisa kotina nzoka ozosala kiboyi Regardez moi là bas, tu peux bala ye, okoyeba. Yesu akati tinda français okola français ntoka nde boy. Nga batindi nga kati fana kamwa, eh bon bitinda ebele boye na français. Nga bino anyokama na français. Nga bino arrête. Nga yo tinda eza yango te ka. Bala ye nga bino eza kokomba na boy. Boni boko monela tala. Oh mboka. Oh na oloba so yoki nga oza mboka kwata tala. Soko revolutionnaire te indépendance okoya te, okotika ka boy.